السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا نعم جين ساكي مع الدرع الوحيد الذي على يده اليمنى المهم آه يمديك تشوف القصة عن طريق ضغط ستارت بعدين تروح إلى هذا وتضغط على اكس فيا اوكي هنا تقدر تشوف التوجيه ليتس طبعا هذا الرياح هي اللي تعلمك وين تروح بالضبط الى الان الوضع بالسمباتيك آه، اشوف احنا على الطريق نعم بالطريق ليتس جو تمام يعني والله خنازير مديني اقتلهم اوكي <laughs> ما علينا استراحة المسافرين منطقة المغول يجب علينا الله القم ما علينا اوكي هل هذا هو المكان ولا ما اتوقع انه هو المكان بس ليتس جو يطلع الحصان يب تقريبا هو الحصان شكله مرة بطل غريبة النص اه اتوقع اروح هنا اشوف الرياح هذه تعلمنا وين المكان بالضبط اها لازم انقذه صح لازم انقذه حديد لازم اخش هنا بس كيف من فوق او من داخل اه كوزيرو الزحف من خلال بس قبل ما نزحف خلينا ناخذ هذا نزحف ليتس جو ها ويني؟ اه انا تحت الحين <laughs> في مدخل ثاني ولا الموسيقى مرة حلوة بس ما اتوقع انه في زحف ثاني فنعم خليني ارجع بما اني يعني ما ادري وش القصة بالضبط ما في احد اصلا الا يمديني افتح الباب افتح ماذا يجري نعم انقذتك انا هنا لانقاذ الجميع у ч к у х 私はサです。カモンわしがふうたまかとかって وأوراقبهم لفتح وضعية الماء هاي أريغاتو غوزايماسو اوكي خواتشيكا أريغاتو واتشي وا ساكاي اوكي اسمه جميل جين ساكاي آه الحين لازم اروح اتوقع الى شوف الرياح تعلمك وين المكان بالضبط يعني شيء مره جميل هو وش اسوي هنا ما ادري ايش اسوي هنا والله ما ادري ممكن اطلع فوق ولا لا اعلم ماذا افعل هيا لننهب هذا المكان انا الحين انقذتهم بعدين قاعد اسرقهم ما شاء الله ليش ما في نور ظلام مرة هل يمديني اطلع فوق زيادة طيب آه، استراحة آه المحاربين اتوقع آه انه برضو لازم نمشي جديونا جنوب قرية كتشي لصيد الأسماك كمان يا. نزقو سوري ضغط تكس توقعت انه بيطمر مين هذه؟ يونا؟ يونا يارو يا يونا اوكي احنا هنا يونا لقد عثرت علي نعم عثرت عليك يا 危うく死ぬところだったよ猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい鍛冶屋を見たって人もいる弟か弟かもしかしたらね آه، آه، نايس إلى الآن أنا داخل جو القصة يعني أعرف هذا المكان شوتو متى قواعد المحارب يكزوح طبعا يا اخوان انا بتكلم ياباني واجد ميسكاتا يا طبعا اللي ما يعرف الصوت هذا احب اكرر اقول انه هو صوته صوت زورا زورو رورو نوا زورو آه، شيتش سون سون آه. もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいいあほそんなことない。兄弟とはそういうものだ。あれで俺らしか。あんたにも兄弟はいるのまだあんけ。俺の身内はおじ上だけだ。ああ、せいちまらえると。休みたい。まだせたファン。お上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればり勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。 お主は弟を助けた後どうする実は考えてる暇はなかった傷はどうもう痛まないほぼ治った Kötü aşver bir şekilde intihar. Anta, kokoro no uchi wa akasanai otoko da ne. Yuna. So mieru kamo na. Tamam da ya, da hak. تخيلون تخيلوني بس نعم بس تخيلوني أتكلم بداله هو يعني كصوت يجب علينا أن نذهب لننقذ خالد شمرا <laughs> نعم ففي واحد تكلم عن حب حرب التتار اللي أيوة، تكلمت عنه انه وطبعا فازوا فيها المسلمين لابد من وجود ثغرة لينقينا كيف يمكننا الاستطلاع وين اصلا أوه. اها المغول 20 متر اوكي وين راح استطلع يس اه زي اساسن كريد اه هذاك هو إن لم تكن السفن فقد تسقط تنبه الحراس أجل هذه الطريقة ما يمدينا يعني نشوف من الخلف زال تحت الانشاء يمدينا نخش نزرق فيه نزرق نزرق خلاص نزرق من هناك هاي خلينا نشوف كم تقييمها もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ何度も見てきたんだ忍び込むしか手はないからねまるで野党だ不満でもあるのかい この島はかつて俗がのさばっていた تقييمها 83 ليش؟ 正義をもたらしたのだ我らは誉れと共に生き誉れのために身を捨てるかつて我が父も平和のために命を捨てた私だって同じだよだけど今はやらなくっちゃ 叔父上の教えに背くわけにはいかん今は目をつぶって家族を助けたいんだあんただってそうじゃないの近くに寄ってみよう様子を探りたいそれじゃ暗くなるまで待とううん行くぞオッ OK 行くぞ يجب علينا أن نذهب يا يونا أن أخوها مرة كثير タカは盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだろやるしかなかった俺も武士になるほかなかっただが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった恨みを晴らしたいんだろうなんだってやらなきゃ ترضوا المرور طيب، عبر هذا اوكي انا ودي اشوف الريفيوز اللي انجري جوي نزلها على اللعبه يعني اثق في مصداقيته اكثر من المتخلفين على ميتا كريتيك الى الان انا اعطيها يعني تقييم عالي اي لعبه فيها ساموراي اي شيء تاريخي احبه سو يعني ودي تصير العاب الساموراي واجد نفتقر هذا الشيء في الالعاب الحين كله باتل رويال باتل رويال خلاص طفشتوني كوزيرو هو تشكو نينجا ديسك طبعا طريق الساموراي هو طريق الاشراف على ما يقولون لان طريق النينجا هو طريق الاساسن المغتالين يعني اذا واحد جاء قتلك بدون ما تدري هذا يعتبر نينجا لكن إذا جاء قتلك بشرف وجاء قدامك قال استل سيفك وهيا نتبارز وقتلك يعني وأنت تدري بمهاراته طبعا وليس بخداعه زي النينجا عشان كذا الساموراي ما عندهم إلا سيف وحتى درع ما عندهم يعني ما عمر شفت ساموراي عنده درع بس سيف فقط آه، يصد ويهجم يهجم ويصد يا خالد اوكي نظام جاد اوف وور اي لايك ات بوي دب اتوقع انه دب صح؟ الاصوات 10 على 10 التصوير وال والاضاءه والانيميشن 10 على 10 القصه الى الان ما ادري غير القصه الميوزك 10 على 10 عادي الى منطقة القصة وات الدب وين راح؟ اوكي هنا وانا كنت امشي على عماها يعني ولا ايش؟ اوه 分かってますとどめは私に刺させてくださいお前が感情を寄せるのであればその時は考えてやろういました夜な生きておるやもしれん آه. هذا هو الدب اللي قتلوه この焼き図では死なぬはず。يعني في أحد ثاني 見てください。この傷の跡は嫌ではありません。في وحش ثاني. الله الله ا ل ل やりかわだな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。堺。堺。怒りを抑えろ。تحكم في نفسك. 人殺しになりたいか。こやつのように。 بوشيدا يعني ساموراي طريق البوشيدو كان عندهم اقتله بشرف نعم أمامه <laughs> طبعا البوشيدو بالياباني اسمها طريق المحارب وهي مجموعة من القوانين الأخلاقية التي كان يتبعها المحاربون بوشي في اليابان أثناء العصور الوسطى أثناء فترة إيدو وهي يقولون يعني إيدو أفضل فترة لليابان hmm. طبعا الفضاء الاساسيه للبوشيدو هي جي جي يعني استقامه يو يو يعني الشجاعه جن معناه الاحسان والبر ري معناه الاحترام ماكوتو الصدق ميو الشرف شوغي شوغي يعني الإخلاص والولاء نعم يعود أصول بوشيدو إلى فترة كاماكورا عام 1333 بعد سقوط النظام المركزي وبروز دور الزعماء الكبار في المقاطعات نعم دوشتا ساغاسو لنعثر على شقيقك يجزو يجب أن لا فكر وتحرك كلص اه الحين بيصير نينجا يعني احنا طبعا هذا طريق النينجا اضغط على هذا يسار يسار يسار Okay. يا هذا مش الجثة صح؟ آه. هل أقتله؟ يس يس اوكي الحصان ما ما, ما قال شيء يعني كويس اوكي كامل I will steal everything. يجب علي قتل هذا. نايس. اوكي مين اللي هنا؟ اصبر. يونا هل هذا؟ لا هذا مو اخوه. بس عادي بطلع اه ميت كوزيرو اتوقع يوكا داخل يب هذا الكابتن شفتوه هذا الكابتن لازم نقتله اه لا لا لا لا لا لا جاي من هنا شو تمتك دساي هلقم نايس لقد قتلنا القائد ها. لنسرق لا تقول لي لقيت سيف اوه نايس احلى لوت حبيبي اوكي هذا شو مرتبط I will open the قفص hmm, تحدث علينا أن نذهب Okay, let's go. اجزو ما يمدينا صفر حتى طبعا انا قتلت كل الموجودين يعني ليش ملون القبعات القشيه 抜けてきたんだ志村殿が捕まりお助けするにも人手が足りぬ手伝ってくれ無理だだが菅笠衆に聞いてみろ筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた地平原の近くの海岸だ طبعا كان المغول قبلاي خان جاب 4000 سفينة عشان ينقل 140 ألف مقاتل المغول فجأة صاروا كثير ها うん。捕虜が移されたって言ったね。どこだアザモウラがどうとかって。どうでじゃそういえば、鍛冶屋の男を見た。あ、الحداد ه 槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。يجب ع ل ي 見つかるといいな。たかがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。 策もなく乗り込めば帰り討ちに会うだろうさあ友人が手を貸してくれるかもしれないよかろうまずはタカを救いそれから叔父上だジンジンタカならどんな道具だってすぐに作ってくれるでもその後二人で島を出たいもうこのことならば案ずるななおじ上が止めてくださるとどまり 故郷のため戦え故郷は私とタカがいるところさ友人はアザモの氷にいるツツとの境だそこで落ち合おう楽じゃなかっただろう教えに背くことなすべきをなしたまでそっか لا تقول قلعة كنيدا كنيدا 主に論は似合わんタムカワヌイを民に言い聞かせろさすれば縄を解いてやる己のざれ言は聞かん殺せすべてを失ったつもりのようだが おいはまだ生きておるぞ。おお。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。やへ。あき。対馬の民はどうだ 子は父も同然我が子を見捨てるのは辛かろう يعني لو جد والله كلامه بس رده مره بطل يقول له صح انهم عيالي بس ما راح اخليهم عبيدك يعني نحن هذا وطننا وسنموت بشرف نعم احسن من الوقوع تحت سيطره الاعداء فالموت اسمى نقطه العوده قواعد المحارب ألس شوف خلصنا نعم وجدوا نقطة الأسلوب نقطة الأسلوب أها مراوغة انحراف أوكي الانحراف شيء جميل أه. المهم ما علينا أه. انسوا اللي قلته <laughs> للدحرجة عاد أنا أحب الدحرجة وبرضه أحب الحب ما ما علينا هم مسمينها انحراف أنا مو قصدي أي يعني شيء بس ما هي المهمة التالية؟ هل هذه قصة؟ حكاية المعلم إيشيكاوا لم ينضم المعلم إيشيكاوا قط إلى معركتنا ضد المغول في الشش أوكي وين أروح؟ لا أعلم والله هذه هي الأقاليم كلها كاميغاتا تويوتاما إيزو... إيزوهارا إحنا الحين بإيزوهارا نايس إيش في طيب هنا؟ موقع غير مكتشف هل يجب علي الذهاب إلى قلعة كنيدا؟ منطقة المغول؟ وهل هل يعني لا رحت هناك يعني والله ما ادري يقول لك الحداد مكسور لازم حكاية مع خلنا نروح عند الحداد رحلة جنو الله ثلاثة بوينت فور كيلومتر دايم نراكم عندما نصل إلى هناك اوكي طبعا ما ادري وينها هذه وصلنا طبعا المكان والله بعيد شوي قابل يونا في منزل صديقها في يازامو الجنوبية واو يا أخي اللعبة هذه صراحة عليها تأثيرات مرة جميلة رجال يشربون دماء أحسن أوكي وينهم هل أسمع الكلام؟ نايس hmm. لا خلينا ندق يعني أنا ساموراي يجزو تدايما あいつのことはもう諦めろうまくいかないって作ってみせよう例のお侍 酒井仁と申すこれはこれは失礼しましたあっしは検事信頼と安心の当時で酒売りそんで島一番の山氏高を頭裏から助けるのに手を貸してくれるんだってさ <laughs> あそこは猛虎だらけ村を乗っ取られたかあの壁を越えるのは難儀だな実は酒の運び手は入れるんだ <laughs> バカ言うんじゃないよバカ言うんじゃないよ酒を用意しろ 道すがら策を練るま、まずは一杯やりましょう الساكي طبعا اللي ما يعرف هو خمر الرز يعني الحداد الحداد مكسور العزيمة شيرارارا 何度も何度も届けてますからね足の酒が口にあったようでもっとよこせってもううるさいのなんの敵と商いをしておるのか死にたくなければ酒をこせって脅されてまして支度できたなあ本当にやるつもりバカのためだからはい Let's go モウラはどのようなありさまだ歯向かった奴は殺され生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるかタカを見てないんだねああでも火事場で働いている奴がいるって聞いた Okay, was hat er d a h きっとタカだ二人は知り合って長いのかアホな子供の頃からさ酒を作り始めたばっかの時に こいつが初のお客 <laughs> 飲めたもんじゃないけど安かったしばらくはタカにも手伝ってもらったんですがねあいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよただでねもう虎だ二人とも早く逃げる前小勢だな任せろやめてくれ タカに会えなくなる、うん、頼むよ分かっただね、身を調べられるかも話が違うではないか様子が変だいつもは門のところにいるってなる い止まれダースだダースほれ酒だよ <laughs> 酒かほら行けああ、シャ ا م هي اسرع زين ب ي خ 今の叫び声は黙っててたくも同じ目に遭うかも腕のいい鍛冶屋ならばもよしてください اسكتي يا بقرة ن ا بدي اصور حساب هل بيفتشون ولا لا؟ ساكي بونكو بوتساديرتش بونكو بوتساديرتش リージュバザまさかうまくいくなんてひどいきっと誰かが兵を怒らせたんですな村の半分が焼かれてる يا اخي المغول هذول يعني في مسلسل اسمه ماركو بولو بنتفليكس اتمنى تشوفونه اذا تحبون サブドルコトンのジョルディ酒井様もご分を坂井だぞタカが待ってるよ行こう行こう終わったら村の外にある辻で待っとります、はい、見晴らしの良い場所を探すぞこっち良いか万が一にも敵に見つかったら俺は死ぬんだろ分かってるこの上見て門のそば あれが一人の頭かクズめあやつ捕虜を品定めしておる鷹のところに行くかもおぞ、uh huh. やべえな、タッパー。行くぞ。 ودي اعطيها على اذنه شاتا صوت وقت قدسه يخرب بيت ابوك تيبك تيبك تيبك تيبك تيبك تيبك ودي اعطيه على اذنه بس ماشي تربيت هذا هو ما ادري اعطي على اذنه ولا ايش اوه هذا هو اخوها نوتو بينك اولو كون يو يو يو كازيانو تاكاتو يوتو ああ、ラジオ、残念、ハラパ、ああだほう。やはりね、タカがいる。 鍛冶がいない、うん、わしだって鍛冶屋だそれにあいつより腕がいい二人分の飯はないだからタカを殺すだがお前も気を抜くでないぞあの野郎めタカがやられる天敵もってさ هنا شكله ه ذ ا هو أي طريق طيب What is this cave? من هنا impossible Verfügung. أعطيها على أذنه ゴールおおまだおやめてくれおお 逃げられやしないこの人は社会人守ってくれるよタカ信用してくれ力を借りたい قتلنا كل هذول ما راح تجي معنا ですよあらもカリーナバス近くに門があるではそこから出るぞンジャーバス 検事が辻で待っておるはずだあの検事が村から出られていたらねなああもおただれは Эй, ну ты хватно! Лапу, шата! н نزال الزمن وين اروح ما ادري اي أيوة والله مستوى البطاريه منخ متصلب الوم انا معك محمد من قناه سبسكرايب لايك ف ي ف ر شير ケンジだよタカやったなつけられたかいいえでももううちには戻れませんねあちこち猛虎だらけですさあ行くよあざも裏から少しでも離れようお前はいい子だな 夜明けから猛虎を見てない巻いたみたいだ行き先を決めねばなこの先で伊豆原を見渡せますよ疲れたか酒が飲みたいあと眠りたい酒ならいくらでもあるぞタカ寡黙だな死なないんだってことがまだ信じられなくて酒井様助かりました でも姉さんとはどのように命を救われたのだ <laughs> 俺と同じですね <laughs> もう体がガクガクだ小松は山の向こうだよ火事場があるええ島で一番のあの火事場を使えば 城の壁を越える道具を作れるかもねタカどうだいもちろんご恩に報いるためなら喜んでありがたいタカケンジ少し休めすぐに立つぞ気分はどうだタカが無事で安心した弱っておるが小松までたどり着けそうか飯食って寝りゃ 元気になるアザモウラにはまだ捕虜が残っておるな助けに戻るつもり村から猛虎を一掃せねばそうだねお主らは小松へ俺は後から向かうジンありがとう